把里面的热气吹掉，里面就会比较凉。那可以用太阳能板，因为基本上都都是太阳能。 Thank you. Gracias.